الحب بلا حدود دعيني أحبك أكثر دعيني أحبك أكثر لأسل ما بعد الجنون فحبك فحبك سيدتي يرميني إلى أبعد الحدود يعزفني كالموج يعزفني كالموج ويحرقني كهيجان المراكين بحبك بحبك قد جن الجنون ومطر السماء الياسمين دعيني دعيني أحبك أكثر دعيني أحبك أكثر ونرقص تحت ضوء الشموع فحبنا فحبنا كنور القمر يشعشع يشعشع